Hi people! Bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente está aqui nessa cidade maravilhosa chamada Perth. O que, que a gente vai fazer aqui? Hoje a gente veio gravar mais uma da série Conhecendo Escolas aqui na Austrália e dessa vez a gente vai conhecer a escola chamada Sterling. É isso aí, aproveitando que a gente está aqui de férias e vamos gravar vídeo para vocês aqui em mais escolas, então fica ligado aí e vamos conhecer essa escola aí. Bora. A gente não para, né? A gente não para, bora lá, lá, bora lá. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place Look at me, Australia's the best place Bom, galera, estamos na época de Natal, né? Que tem gente que ama, né? Tá um calor infernal aqui. Tá um calor, mas a cidade tá bem legal, tá toda enfeitada Linda. de Natal. E a gente acabou de descer ali na estação de trem e a gente tá caminhando agora lá pra escola e a gente vai mostrar algumas coisas do caminho da escola, algumas facilidades, tudo que tem ao redor da escola para vocês também. Vocês sempre impedem isso, né? É. Mostra é, a cidade, então vamos mostrar Que o propósito também não é só entrar na escola e mostrar a escola, é mostrar o que tem ao redor, que eu acho que daí dá para vocês conhecer um pouco melhor Porque é a vida cidade. que vocês vão ter aqui, né? É a vida, é o caminho que vocês vão passar, é tudo, é, vai ser muito legal. Vamos lá. Vamos lá. E aqui saindo já da estação e caminhando em direção à escola, já tem o Caculas aqui, que a gente já fez vídeo sobre ele e que é onde você vai encontrar algumas comidinhas brasileiras, inclusive o nosso famoso feijão. Então fica aqui, ó, Caculas. E vamos indo. Nessa região central aqui também, por perto da escola aqui, é legal que tem bastante pub, né? Bastante bares, né? É, a galera adora se reunir depois da aula, ou então sexta-feira à noite, tomar uma cerveja, principalmente nesse calor, né? O famoso happy hour, então tem bastante opções aqui também. E de restaurante também, né? Porque na área central então sempre tem uma opção boa pra poder comer. É isso aí, mano. Não vamos beber muito, hein, galera? Tem que estudar. <laughs> Uma outra coisa legal para falar daqui é que aqui tem bastante acomodação estudantil. Sabe aqueles prédios que tem vários ah, quartos, você divide às vezes ou não com os estudantes de outras até nacionalidades? Isso é super legal. Então essa rua aqui tem várias acomodações e você pode morar pertinho da escola. Isso é muito bom, economiza aí com o transporte público também e já fica do lado das escolas e dos bares. Ela tá bem né? pé. <laughs> Business College. This is Kenny, our mascot. He goes around WA with all of our students. Então agora tô aqui com a Nath, ela também é nossa seguidora, né Nath? Sim, sim. e <laughs> ela vai contar um pouquinho... Super, super né? Super, super. <laughs> E ela vai contar um pouquinho da experiência dela aqui também na escola. Que curso que você está fazendo, Nath? Estou fazendo mídias digitais que legal. tecnologia. Aham. E eu já tô aqui há um ano fazendo esse curso. E o que, que fez você escolher a escola, na hora de, de, de, de escolher, porque tem uma série de escolas aqui, mas qual foi o diferencial daqui? O que, que você achou? É, foi custo-benefício. Eu, sou, eu pesquisei a reputação da escola uhum. e o preço, que também, claro, a gente como estudante faz Conta. toda a diferença. Então, custo-benefício aqui é a melhor. É, a escola tem uma boa estrutura, computadores, eles estão muito atualizados. Eu, fiquei, eu lembro de ficar muito impressionada no primeiro termo porque eles estavam dando conteúdo de agora, assim, sabe? Porque a, a minha profissão requer, eu busquei isso na hora de escolher o curso. Eu precisava de uma de um curso que realmente me desse uma base para quando eu voltar no Brasil, nossa, eu realmente não fiquei parada no tempo, eu pude me atualizar, é exatamente o que o curso me trouxe. Assim. Um currículo de peso, né? Exato, é uma escola assim, que você pode confiar, que assim, vou ter um conteúdo para, começar o meu curso de mídias digitais, eu posso falar. Com propriedade. Com propriedade, é. Então, gente, estou aqui agora com o Antônio para falar um pouquinho para vocês da experiência dele aqui na Sterling. Então, conta um pouquinho para a gente, Antônio. Eu cheguei aqui dois anos atrás, comecei estudando inglês em Perth uhum. uh, e decidi, hum, depois de um ano e pouco, eu terminei o Cambridge, bom, agora eu quero estudar alguma coisa no meu, na minha área, na minha profissão, Sim. que eu já exercia no Brasil, isso já por mais de 10 anos. Então, meu objetivo realmente não era só fazer um curso, era eu, queria, eu quero aprender e quero continuar aprendendo. De verdade. De né? verdade. Né? Uhum. É aquilo que eu gosto de fazer. Sim. Então, isso é muito importante para mim. Então, cheguei aqui um pouquinho assustado, o vocabulário, claro, que é diferente, não é uma aula... É mais técnico, É mais né? técnico, então exigiu um, pouco mais de esforço, eu li mais conteúdo uhum. voltado para minha área. E claro que durante o seu curso você tem um, um, suporte, porque você tem colegas na mesma situação que são estrangeiros, eles estão aprendendo, muitos deles não têm experiência na área, então isso foi um diferencial para mim que, consegui, que eu consegui entender o contexto muito mais rápido. Sim. E desde quando eu comecei tem sido uma ótima experiência. A professores. A minha professora, eu ia comentar agora, até minha professora ela tem uma vasta experiência em RH. Legal. Então é fácil notar que ela tem conteúdo, que ela tem experiência. Então, para mim esse é o, é o diferencial, é um é grande ponto que eu, que eu posso destacar no curso. Ok guys, I'm here with Justine. she's the girl, the, the woman actually, <laughs> that are gonna help you when you arrive here at the school. And she's a teacher and also she's um, customer support, right? Yeah, that's right. Yeah, so I'm here to help you answer any questions. Um, yeah, so fire away. What would you like to know? Okay, so I have a lot questions for you. And the first one is about the courses. Which courses are offering here? So we do a big range of courses, so lots and lots of different ones. Um, so a course really to suit anyone. So you'll find them on our website, so sterlingcollege.com, sterling with an E. <laughs> so we do leadership and management, marketing and communication, human resources management, we do office skills, business studies, travel and tourism, design, which tends to focus on graphics. We also do visual arts as well. One of our trainers is natural artist, has his own studio and oh, everything. Oh, really? So often the uh, students are able to actually go there as well and do paintings and things. So cool. So yeah, it's really cool. <laughs> uh, digital media technologies, which is fantastic. So they have the up-to-date software. They do a lot of building of websites and different things. Um, age and Disability Services, which is a new one that we're going to be running. Early Childhood Education and Care as well. So lots and lots of choice. So Justine, these courses are amazing. I really would like to study here. A lot of options. But how can I do to start the course here? There's any requirements? Yes. So general ruling is Finnish in high school and English is level 5.5, so IELTS 5.5 level English, which is um, intermediate level, upper to intermediate or intermediate to upper level. Some of the courses, higher level courses, may require other prerequisites um, and you can find them on our website again. So if you just look under our courses and it will tell you on there exactly what you need. And I have the last question, I promise. Yeah, okay. <laughs> because you know the students they always would like to know about um, the mix of nationalities For sure definitely and um, uh, we're here at the kitchen it, I can see a lot of flags what it means here yeah yeah yeah so all the flags every term we make sure that every student from every country is representative so we always put up a flag from where they're from so as you can see we have a very diverse mix of international students as well, as well as domestic students. Because right. we do have Australian students here too, and we also have international students. Mm -hmm. So I can give you an idea of the mix if you like. So for example, October, which was two months ago now, what we had then, uh, we had 13% Australia, Africa 15%, South Latin America, of course, 22%. <laughs> Asia 23% and Europe 26%. So yeah, um, you know, it's really interesting to see how those friendships grow and develop and the, sh the sharing of the knowledge of what's happening in Perth. Yeah. So students who may have been here a while, who have started at Cert 3 and now are at the diploma level, um, can certainly make everybody feel welcome. Yeah. Okay guys, I'm here with Judy, she's from Canada and she's gonna share with us her experience here in Perth. So thank you for coming. You're welcome, thanks for having me. And why you choose this school? Uh, I chose this school because um, it's centered, it's small, um, the teachers are great, so I've been here before. I've done a, a third core in marketing uh, this year, like early this year and the students are really nice. It's just a nice location, and the director is actually like really funny as well.